Alright. Ik wil graag... We hebben er nog twee, geloof ik, hè? Ja. Ehm, ik wil de volgende twee graag opdragen aan iedereen. Ehm, van, de, van, de, van de onderbroek, van de grote broek. Die hier eh, zorgt dat deze tent loopt. Dat we hier showtjes kunnen doen, één keer per jaar, op het einde van het jaar. Een groot applaus voor iedereen en alles. Vrijwilligers vanavond door het hele jaar. Oké, nog twee. Dit is even een snelle en harde. Als je nog wilt dansen, dit is je laatste, misschien je laatste kans tot een dans. Voordat de DJ inkikt. always get me free. Lucky Lavelle!